နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အစားအသောက်နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောသွားတယ်နော်ဒီမှာကကိုကာကိုလာ12 ounce ဒီကုတ်ကုတ်ကတော်တော်ဆိုးတာ sugar 38 gram ပါတယ်140 calorie ပါတယ်တော့တော်တော်ကိုဆိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကုတ်တွေတောက်လိုက်ရင်တော်တော်ကဘာလဲဆိုဒီဘက်မှာ glucose ဒီဘက်မှာ fructose fructose ကတော်တော်ဆိုးတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့တက်နိုင်လောက်နော် ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကတော့ကျွန်တော်ရိုက်တော့မယ်နော်ကိုကာကိုလာကိုလျှော့ပါလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တခါတရံတောက်တာလေမြန်မော်ရောက်လို့တစ်ခွက်လောက်တောက်တာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနေတိုင်းတော့ဆရာတို့ကိုကာကိုလာမတောက်ရင်ကောင်းကျွန်တော်တို့ကတားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကသိတယ်မသိတာခလေးတွေပဲခလေးတွေကျွန်တော်တူလေးတွေဘလို့ကညာမရဘူးကိုကာကိုလာအသေးစောတာအဲ့ကျွန်တော်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆရာတို့အနေနဲ့ hype fructose တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ high fructose ဖြစ်တဲ့ fatty acid တွေရများတယ် liver မှာ deposit ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်ငငိမ့်လေးနေတဲ့ liver cell ကိုတွားပြီးတော့ stimulate လုပ်တယ်အဲ့ကမှ inflammation တွေထဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တားဖို့အတွက်တွားတယ်အဲ့မှာ some factor တွေက some chemicals တွေကဒီက would prevent the formation of fatty liver fatty liver ကိုတားတယ်အကြမ်းပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပါရှိလဲ choline တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နော် choline တွေကျွန်တော်တို့ပါတယ် vitamin E တွေပါတယ် ဒါတွေကကျွန်တော်တားတဲ့နေရာမှာပါတဲ့ကြောင့်ဗိုက်တာမင် E ဟာဒီမှာ row ရှိတာကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြဿနာ symptom ပါရှိလေ asymptomatic များတယ်လောလောဆယ် nephrology ကနော် asymptomatic ဘာမှသိမတွေ့ရဘူးနော် during check လောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်ချူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ sometime မှာ right upper quadrant မှာပိန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တတိထားပါ နော်ကျွန်တော်က fatty liver လည်းရှိတယ်ညာဘက်နံရုံအောက်ကအောက်အောက်နေလို့ဆိုတယ်ဆရာတို့ ultrasound ရိုက်ကြည့်လိုက်တယ် gallstone လည်းမတွေ့ဘူး gallstone လည်းမတော့ဆရာတို့ကဘာနေလဲအမဟုတ်ပါဘူးဒါအစာရင်အောက်နာပါမဟုတ်ဘူးဆရာအဲ့ဒါတတိထားအဲ့တော့ဆရာတို့ right upper quadrant မှာပင်းရရင်ဆရာတို့တတိထားပါဒါဖြစ်နိုင်တယ် nephrology ဖြစ်နိုင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ clinical nephrology မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ morning heaviness တဲ့သူက non specific feature တွေလည်းအများကြီးတွားတယ် headache နဲ့တော့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ထားပါပေါ့ဆရာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာ right upper quadrant မှာပိန်ရတယ်ဆရာတို့ကဆောင်းရိုက်လိုက်တယ် gallstone လည်းမတွေ့ဘူးဘာမတွေ့ဘူးဆိုဆရာတို့တတိတာအဲ့ဒါ novelty ဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာ novelty က one of the เนาะကျွန်တော်ဒီပိန်နဲ့ရအောင်ကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကဘာလုပ်မလဲဆရာတို့ novelty တို့စိတ်ထဲမှာတန်ရရှိအထောက်ဆောင်ရိုက်ပါအထောက်ဆောင် the best ပဲ airy guideline ကဘာပြောတာလဲအထောက်ဆောင်ရိုက်လိုက်ပါတယ် ဒါပဲအထဆောင်ရိုက်လိုက်အထဆောင်ကနိုင်ပြီးစီမတက်သာပါတွေ့လာမယ်နဖက်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါလေကြည်ရတော့ဆရာသူက liver နဲ့ spleen နဲ့ကိုရှင်ကြည့်တယ်သူ spleen ရဲ့ texture အတိုင်း liver မရှိအောင်ပြော့အချက် liver နဲ့ spleen နဲ့တူသွားတယ် liver နဲ့ kidney နဲ့အရောင်ချင်းတူသွားရင်သူ fatty liver လို့ပြောထလိုက်တာပဲဆရာတို့မတွေ့ဘူးလား fatty liver တွေဟောတိုင်တာပဲဆရာတို့ဒီမှာလာကြည့်လိုက် fatty liver တွေ့တာပဲအဲ့တော့အခု fatty liver ဟာ ကုရမလားမကုရမလားလားကျွန်တော်တော့ကပြောနေတာအခုလက်ရှိရအဲ့ဆရာတို့ကျွန်တော်ခုနတန်တန်ပြောပြီးသွားပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော် summarize ပြန်လုပ်မယ်မရမချင်းဒီကမထွက်မသွားမချင်းနော်ဆရာတို့ရဲ့ဒုက္ခလည်းတနာပါတယ်အိမ်ငိုင်ငိုင်ကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်နေရတာအဲ့တော့အတော်ဆောင်ကကောင်းတာပေါ့ဆရာကောင်းတယ်ဈေးလည်းမကြည့်ဘူးတိတာပြဿနာလူနဲ့ဆိုင်လူကပါလေထောက်တာဟိုထောက်တီတောက်သူ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်အောင် သူမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရောတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဒီတယောက်နဲ့ရိုက်လိုက်တာ fatty liver ထွက်ပြီးနောက်တယောက်နဲ့တယောက် normal ထွက်လာအာကြာကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတခါလေကျွန်တော်ကမယုံရင်နောက်တယောက်ပြောင်းရိုက်ဟာနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုစေကန်တေးသေးလေးတွေက resolution မကောင်းတဲ့ဟာဝယ်ထားတော့သူကြောင်မြန်နေထွက်နေဟို resolution ကောင်းတဲ့တော့ရိုက်လေတော့မရှိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ကပြဿနာတက်နေကနေလာတဲ့အထထောင်းရိုက်လာတဲ့မနေ့ကမှရိုက်လာတာကျွန်တော်ကြည့်ရမယုံလို့ပြန်ရိုက်ဟာလို့ ဟာဆရာကြီးကအကြံပန်းရိုက်ထားတယ်ဘလို့ကြံပန်းရိုက်တာလဲသူနဲ့သူနဲ့သူ့မနေ့ကမရိုက်ထားတာကြီးကဘာလို့ဒီနေ့ပြန်ရိုက်ရလဲအကျွန်တော်သူ့ရှင်းပြလို့မရရှင်းပြရင်ဟိုပထမကြည့်တဲ့ဆရာမကောင်းဘူးဖြစ်သွားမှာနော်အဲကျွန်တော်တို့ကရောက်တယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမယုံကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဒါခါလေး A1 စီကလာရာစီယူပါဆရာရဲ့ FPS က300ဖြစ်တယ် 2HB က450ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာကျွန်တော် record ကြည့်လိုက်တာတစ်လလောက်ရှိနေ အေဝါစီက၄တက်သမ9တဲ့ဟာမဟုတ်တာတွေဟာမဘယ်ဘယ်နာစစ်တာလဲကျွန်တော်ဘယ်မျိုးဟာဘယ်နေရာစစ်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်စစ်မယ်ကျွန်တော်တိက3လတခါစီရဆရာတလတော်မပြေသေးဘူးလေမဟုတ်ကျွန်တော်မယုံလို့ပါဘာလို့မယုံတာလဲအဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်အောင်ယုံရမှာလဲအာရှုံညာအဲ့တော့ CTMRI ရိုက်ဖို့လိုလားဆို fatty liver နဲ့တော့စီတို့ CTMRI ရိုက်စရာမလိုပါသို့တော့ ကျွန်တော်တို့ကတကယ် fake content ကိုကောင်းကောင်းသိကျင်တယ် fibrosis တွေရှိမရှိသိကျင် CDMR ကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော် research တွေမှာလုပ်ပါတယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ဆရာတို့ fatty liver တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ you don't need to go for ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ ultrasound ပဲကျွန်တော်ရိုက်ပါ CTMRI မလို့အောင်အကောင်းဆုံးက MRE လို့ခေါ်ပါတယ်နော် MRE ဆိုတာ magnetic resonance electrography လို့ခေါ်ပါတယ် သူက MRE ဆိုတာတကယ်ကိုခုနကပြော fibro scan လိုမျိုးပဲသူကလုတ်ပလိုက်တာသူကတကယ် elastography နဲ့တွားတဲ့ MRE is the best ပေါ့အကောင်းဆုံးပဲဆရာတို့ MRE ကအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ဆရာတို့မှတ်ထားလိုက်ပါဒါက liver biopsy မယူနိုင်ရင် fibrosis ကိုအကောင်းဆုံးကြည့်ချင်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဗာလေ MRE the best ပဲအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါပဲမှတ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်လက်တွေ့ပေါ်မှာလည်းမလုပ်ပါဘူး research ရှင်မှာပဲကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့ non invasive မကာတွေကလည်း fibrosis ရှိမရှိကိုကြည့်တာပါကျွန်တော်က FIB fit for score ဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာတို့အိမ်နံထဲမှာရိုက်ထည့်ရင်ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ကောင်းပါတယ် FIB fit score နဲ့เนาะခုနပြောတဲ့ fibro scan မလုံနိုင်တဲ့လူတွေကိုဆရာဘာလုပ်အောင်လဲ FIB fit for score ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါလေအရက်တို့ body weight တို့ height တို့ ਨੇ တချို့ ALD တို့ ਨੇ သွားတာအကြောင်းလွဲပါတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့သွားပါအော် NAFLD score ဆိုတာရှိပါတယ် အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမလုံနိုင်တဲ့လူ hepatitis fibrosis မလုံနိုင်တဲ့လူကျွန်တော်တို့က nephaldi fibrosis score ဆိုတာ age က BMI ရဲ့ hyperglycemia ရဲ့ platelet count ရဲ့ albumin ASC ရဲ့အဲ့6ခုထည့်လိုက်ရင် calculator နဲ့တစ်ခါတစ်ခါထွက်ပါတယ်ဒါကပါလေကျွန်တော်ဒါဘာတွေလုံညာလဲ fibrosis ရှိမရှိလိုက်ကြည့်နေ fibrosis ရှိမရှိဆရာဘာလဲကြည့်လို့ရလဲ1 score နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်2 ကျွန်တော်တို့ကဘောင်းကာရီစနဲ့ရှိလို့ရဘိုင်းမကကျွန်တော်နိုင်ငံမရှိဘူး၃ fibro scan နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အကောင်ဆုံး MRE နဲ့ liver biopsy နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အေးဘာဖြစ်လို့ fibro သိလိုက်ကြည့်တာလဲ fibro သိရင်ကကုရတော့တော့ဘာပြောတာလဲ F2 F2 ကျော်ဝိုင်းဆိုကုရတော့ F3 4 2 2 4ဆိုကုရတော့ဒါကြောင့်မလို့ကုကျင်လို့ကျွန်တော်တို့က fibrosis ရှိရှိဆရာတို့လိုက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ဒီ score ကိုဆရာတို့တွက်လို့ရမယ်သူပတ်စံရှိရင်ဆရာဘာလုပ်လို့ရလဲပတ်စံရှိရင် fibro scan ကိုဆရာတို့သွားလို့ရတယ် ဒါကနဗျ liver biopsy အကောင်းဆုံး electroscopy နဲ့ fibroscan တွားလို့ရပါတယ် liver biopsy အကောင်းဆုံးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူးသေတာကြီးလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အောင်ကျွန်တော်လည်းမရဲပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဆရာတို့နည်းနည်းဒါပေမဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတာဆရာတို့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ all the guideline က NASH has to be diagnosed by a liver biopsy အဲ့လိုအပြည့်ရေးထားတယ်တို့ကတော့ဗာလေသူတို့နိုင်ငံမှာ biopsy ကအရန်လို့ biopsy လုပ်မှာပဲ NASH ဆိုတာသိရမယ်လို့ CFAM, caring for well-being.